Ha. Ha, Wan. Ya, eh, aku nak tanya yang dia duduk belah mana? Duduk belah driver tu. Yes, eh, dia duduk hmm? belah, belah driver lah. Ha, kenapa ada orang hilang apa? Aku ni masa saya Ah, itu dia, dia sekarang dalam pun dah sama. <laughs> aku tengok pintu rumah dia terbuka. Eh, ha, tu ingat ada orang sebab lampu terbuka kan. Lepas tu aku biar kan, aku segah kan dia belah pula hari sebab masa tu aku dah call polis lah. Oh, masa tu buat boleh dah. Ha, takut kan. Segah kan lari kan. Poli datang tak ada pula kan. Takut biar lu. Ha. ha, dia buka pintu ke tu. Eh, kereta tak kunci sikit. <laughs> Bukan belah lah. Belah penumpang belakang bukan lah. Belah driver. Dia duduk kejap tu dia belah. Ya, okey okay, okay wan. Sampai, sampai, Sebab polis tu cakap aku. Ha. Dia tanya kalau ada barang hilang ke. Ha, buat report lah kat balai polis Singamangan cakap. Oh, ya, yeah, ya. ha. Okey. Okay. okay. <laughs> Aku rasa lagi banyak gelap cerita Itu yang nak masukkan Aku balik rumah Jalan nak pergi rumah aku Aku nampak bapak aku keluar daripada rumah Kak aku kan ha. Bawa rumah tu Ni lah berbiana kan Ayah aku kata Depan kau tu buka Siapa buka Kau buka tadi Mak aku lah ha. <laughs> Aku kena marah Ayah marah pun marah ha. Ya, oh. Aku keluar masuk pagar tu tak bagi tahu kan eh, tapi tak bagi tahu tentu balik lepas tu bapak aku masuk bapak aku masuk aku masuk pagar aku nampak ada orang berdiri depan rumah macam nak tolak-tolak pintu tak masuk tapi tak buka hmm. aku ingat lu apa lu tak bawa kunci kan dalam hmm. putih botak ha nah. ingat orang minyak ada apa orang minyak putih <laughs> pelik ya lepas tu ingat eh, aku ingat abang ipar lukman kan ada abang ipar lukman cerah-cerah sikit kan ha. ada aku, ya, aku tak tahu aku tak tahu <laughs> ingat orang lain lah tapi aku tak pakai baju kan tak pernah aku nampak orang kat rumah lukman keluar tak baju kan hmm. pergi pagar tengok bugil apa hal lah <laughs> yang orang dia pergi depan aku aku mana dia baru no Eh dia ni nah, Nanya aku tengok macam tu dah tahu tak, dah betul tu Tu lah masa kau call aku tau kira menjuit sial Tu aku tak aku Kau apa? Ui ada orang bogey Apa Aku dah Otak aku dah mapping apa Badan hitam ulu-ulu Terus <laughs> Kita aku macam Kau keluar je Aku cakap Otak kau nak keluar Aku dah aku duduk dalam Bagi kau seorang Kau tak masuk rumah ni eh, Aku dekat dalam pagar Aku nak keluar bapak aku Aku cakap kan Aku jangan keluar Jangan keluar biar dalam pagar Pajuak ah, <laughs> Cuk kau. <laughs> Sebab aku tak nampak apa benda ya. kan Tuh. Eh, Kata aku berbayang Uish, oh, bapak bogel kan Lepas tu masuk rumah orang, eh aku dah cuba ah. Aku aku dengan bapak aku kat langsir kat atas Dengar, lepas tu dia turun kan Pak, dia orang bogel tu <laughs> Yang lawaknya depan kita orang Nampak kita orang ha. Lepas tu pergi ke rumah Kat dekat tu lah, sebab India punya kan? ha. India sebelah tu Dia tak, tak buka kan, tak ada buka Huh? Apa hal ni? Dia nampak aku kat depan mata. Dia tak peduli. Macam aku tak wujud. Macam. Buka kereta? Haa, nanti buka tapi dia kunci lah. Tu yang aku standby, aku kejut bapak aku. Mak bapak aku. Hmm? baru ah, Faru cakap ada orang mogel eh. <laughs> Apa benda? <laughs> Aku, apa asyik mogel. Aduh, tu, aku minta ya eh, pada lingkar mak aku punya bilik tu. Tengok tu, betul lah. Dah lah, aku terbayang ni orang cerita tu macam Lord of the Ring tu ha, Gollum Kau tengok baju <laughs> Ya Ya ambo macam ni Aku tengok macam cintu kepala tu Baru baru Baru keluar kat HBO ni Sebenarnya Saya cakap Wish Bapak tenggelam Tak aku rakam mula cakap jual Pada tingkap Rakam-rakam-rakam Sagi aku tengok eh Pergi rumah Eddie Rumah sempet Lepas tu kita masuk Aku tahu eh Rumah sompet terbuka lah kat pintu depan tu Tu Memang pintu pagar memang buka Pintu rumah Pintu eh? rumah Dah aku kau boleh bapak aku Bising kau boleh kau boleh eh, Dia boleh kau sendiri <laughs> call, call, call polis Nanti dia lari eh. Call, call Hello eh, Emergency line Ha. Oh, ya ke? Oh, okay, lah. nak, saya nak report ni, ada orang bukit <laughs> oh, Orang tu apa ni? Orang tak siaman ke apa ni? Mana saya tahu kan? Eh. <laughs> Kau saya tahu, saya tak tahu Aku tanya, okay, apa alamat encik eh? Oh, oh alamat ni kat rumah s*** Kaya ha. kantor Tahu aku <laughs> nah? Jangan s*** Oh, ya ke? okay uh, Ni encik nak report pasal ada orang Orang tak siuman berjalan-jalan bogil dekat keliling rumah ha, ha, boleh boleh betul boleh ulang balik alamat cik ha. bla bla bla bla okey saya sambung kepada polis <laughs> aku cerita punya panjang <laughs> pas pas <laughs> tu lah ayolah cik apa nama cik Fahlu dia boleh beritahu alamat kat mana ulang lagi tak rekod lah kot ha? nak confirm kan kot ya. dia detect kan alamat tapi macam Betul, lah kalau, kalau, yeah. kalau Aku kan 99, eh, 99 ingat kan 999 eh, kan? terus pergi direct polis Ya yeah, tu Rangka-rangka rangka lagi ah, Buka pintu, pintu kereta Mazdura kan eh. Hmm. Tu eh, tak kunci ya tak, Kereta Tak, tak, tak, tak, kau dekat kan polis tu kau kan tanya kan hmm. dia pecahkan ke dia buka buka sendiri <laughs> lepas tu tak lock aku tengok elak dia buka pintu tu duduk tutup aku macam nampak dia ambil benda kan nak ambil smart tag apa tu aku pergi tu eh. pergi dekat polis tu tanya dia ambil apa-apa dia buka tak apa duduk lah. elak tu keluar balik dia duduk dalam kata ha duduk dalam kan tak eh benda buat oh. kisah dia embat apa ya. tempat embat kita pergi bukit <laughs> Aku macam nampak pegang bandar dalam keluar kereta tu Ya smart tag kan Aku tahu Bapak aku tengok main pipe man <laughs> Aku keluar buat kayu baseball Itu bapak cakap oh, kau apa kayu baseball? Cantik sangat ada. Ada kayu. Kayu bapak aku apa kecil. Bersih apa apa. Ya, gaya guru tu. Tengok bapak aku tu balik. Lagi sedap apa. Sakit belah. Belah. <laughs> tak pasal dia belah dia lah belah bawa besi sini tak pakai aku aku kata tangan kosong lepas ya, tu kita nampak apa dia pergi jalan kat padang sebelah tu ada senuka atau ada dua orang parking kat tepi tu tegur bogil orang bogil tu lepas tu dia tegur-tegur macam belah tak tahu apa jadi lah <laughs> tegur-tegur okey-okey belah macam main senuka aku cakap eh, eh kau nampak tak nampak <laughs> kau, kau tak layang mungkin macam mana biasa nak berjembut Dia kat mana kat sana dekat area rumah cik ke? Ah, tak lah dekat depan mainan belakang ni. Oh, dekat depan mainan belakang rumah tu. Yang mana? Ah? Yang yang masjid. Oh, yalah betul lah tu masjid tu. Cik ke mana? On the way. <laughs> Ingat dah sampai sih. Kau dengan Faruk tunggu orang mogel tu. Kau takut dia lagi hilang pula. Aku lagi kena menipu lah. Tu ah, bisa boleh datang mana mogel? Aku kena kau. Pasal pada masuk. Polis kau ni orang apa ya? Oh, orang Chinese. Orang oh, orang muda ke tua? Oh, tua. Mana family dia? <laughs> aku kenal aku tak kau kau lah siut. Eh, dia datang dekat, dia datang dekat. Pak cuba. <laughs> kau. Eh, dia datang dekat, dia datang dekat. cuba aku. Dia tak apa apa bugil. aku ni sorry tekau aku. Zombie. Wei, kau memang bisa. Gigil leh kau mampus. Datang sini kau. Zombie bro. Cuba aja. Kita ini baru. sampai sampai. Dia tak pakai baju apa-apa langsung. Seluar pun tak ada, spender pun tak ada. Ha, tak ada. Eh? Kenapa? Telanya betul. Allah mak. <laughs> tak kenal. Tak kenal. China. Ha. Okey. dia Tu ada tengah jalan. <laughs> Poli tepi tiga orang kejar lagi tangkap. Ha? Yang lawak tanya. Kau ada kain ah? <laughs> Mana nak cari kain? <laughs> Nak jumpa seluar Jumpa seluar aku rasa memang seluar dia Tak jumpa Ngam-ngam nak jumpa seluar kat padang Aku rasa seluar dia tu ya, Dia buka-buka eh. Dia mesti macam Mana aku tinggal seluar aku ha? <laughs> Cari-cari-cari Aku tu yang cari kat Apa? Tempat derma Bandel tu kan? Ah, Haa tu kan? Haa ah, betul kan? Aku rasa dia cari seluar kan Haa Lanjang bulat kot Tu lah IC semua tak ada kot Kena gari Haa <laughs> pakai seluar pakai seluar kan? Macam nak pakai seluar gari? Haa <laughs> pakai seluar pakai seluar Gari kena gari Polis siap pakaikan seluar lagi Tu Depan mahal buka pintu ya. ha ok ha ok ha Kita nampak boleh? Vivo sama Kita nak pergi Medi yang pukul 9 tu Kita nak buat video Vivo eh <laughs> Pasal Vivo eh Bugil Boy ni Bugil <laughs> Boy Sekali pagi rumah ada konten baru Jumpa orang Bugil Terus jadi video Bugil Hai Bugil Boy eh Vivo agak Bugil Boy Ya bang, ya, terima kasih Sekian dah sudah Operasi malam ni Operasi Esok, esok kerja Kita eh? ah, saya Ni apa ada nampak. Ha. Sekianlah operasi orang tua bogil. <laughs> Zombie rupanya wujud. Esok kerja. Di ha. Aduh aku jawab. Nampaknya anjing main kasar. Kau nampak aku dulu. Kau lagi laju lagi tadi. Kejap. Relax aku dah kayu. Aku nampak. Kau nampak. Sebab pula aku jumpa Anjing mana bising tu? Hai anjing ni. Anjing. Memang lawan lah. Anjing, kau pun nak bogil dengan anjing. Settle lah. Misi kita. Misi nak buat video b <laughs> jadi video bogil. Itu tak bangun juga. King of bogil lah Faruk. Faham. Dia dah dia jalan pergi sana hujung sana. Polis ni, polis parking sana. Lepas tu dia seorang pergi ambil kereta pergi sana. Hmm. Orang berlari tadi ambil kereta lah tu. Ha. Oh. Tua ya orang ni? Tua Rampang-rampang ke? Ha? Gelap Cina sebelah rumah kat Long tu ha? Salon tua ke? Ha? Cina sebelah rumah kat Long Kita ha. Kan kena pindah balik kan? Ha. Ada orang orang lah. Okey, Abilah sudah mencari orang bugil Dah dapat ditangkap oleh tiga orang polis Okey, settle Ciao